uharigani gani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu bora cha Mshale wa Saa ndani ya Dino Television. Napenda kukushukuru wewe ambaye ushafuatilia sehemu yetu ya kwanza ya makala inayochambua vitu vinavyopelekea kuondoka kwa uhai wa watu wengi zaidi duniani. Na kama hukufuatilia sehemu yetu ya kwanza, nimekuwekea linki hapo kwenye description, utaweza kuifungua hiyo then tutaangalia sehemu yetu ya kwanza ya makala hii, alafu tutarudi tuweze kuendelea na sehemu yetu ya pili. Leo tunaenda kuona kisababishi kingine cha vifo vingi duniani, ambapo tutachambua na kufahamu ajali zinazosababisha vifo vya watu wengi zaidi ulimwenguni. Ajali ni tukio la ghafla na lisilotarajiwa kabisa. Ni tukio lisilotamanika ambalo hutokea katika muda na mahali fulani bila sababu wala makusudio dhahiri, lakini husababisha madhara yaliyo wazi na hata kupelekea vifo. Ajali zinatokea katika mazingira tofauti tofauti. Ajali nyingi ni zile zinazosababishwa na vyombo vya moto, ikiwemo vyombo vya usafiri na vifaa vya umeme. Ajali hizi za vyombo vya usafiri zinatofautiana kulingana na njia ya vyombo hivyo vya usafiri. Zipo ajali za barabarani, ajali za majini, ajali za anga na zipo pia ajali za treni. Tuanze na ajali za majanga ya moto. Siku ya Jumamosi tarehe kumi mwezi Agosti mwaka 2019, huzuni, simanzi, majonzi na vilio vilitawala mji wa Morogoro na taifa zima la Tanzania kwa ujumla. Baada ya serikali kutangaza kutokea kwa ajali ya moto iliyosababishwa na lori la kusafirisha mafuta kupinduka na kulipuka na kupelekea kutokea kwa moto mkubwa. Ajali ile ilisababisha vifo vya zaidi ya watu mia moja. Pia ajali ya kufanana na hiyo Iliwahi kutokea tarehe nane mwezi Novemba mwaka huu huko nchini Sierra Leone ambayo ilisababisha vifo vya watu 131. Tarehe 30 mwezi Mei mwaka 1626 huko Beijing, China, ulitokea mlipuko katika kiwanda cha kutengeneza baruti ambapo mlipuko ule ulisababisha vifo vya watu elfu mbili na kuharibu sehemu kubwa ya mji wa Beijing. Chanzo halisi cha mlipuko ule hakikutambulika. Mlipuko ule ulipewa jina la Wangong Explosion tarehe 18 ya mwezi wa kumi mwaka 1998 ulitokea mlipuko wa bomba la mafuta huko Lagos nchini Nigeria. Chanzo cha mlipuko kilijadiliwa na kugundua kuwa kulikuwa na wahuni waliotoboa bomba la mafuta na baadaye kuondoka wakiwa wameacha kipisi cha sigara. Mlipuko huu uliua watu 1100. tarehe 13 Agasti mwaka 1794 huko Ufaransa, katika mji wa Glenelg ulitokea mlipuko kwenye kiwanda cha baruti. Mlipuko huo ulisababisha vifo vya watu elfu 1 na tarehe 29 Septemba 1957 huko Urusi katika mji wa Chelyabinsk, Soviet Union, ulitokea mlipuko wa matenki ya kuhifadhi nyuklia ambapo watu takriban 1027 27 walikuwa katika hatari ya kuathirika na mionzi mikali ya nyuklia huku watu elfu wakiripotiwa kufariki dunia. Tutazame vifo vinavyotokana na ajali za ndege. Ajali mbaya ya ndege iliyowahi kutokea Marekani ilitokea tarehe 25 Mei mwaka 1979. Ndege iliyokuwa ikifanya safari zake kutoka O'Hare mjini Chicago kuelekea Los Angeles Ajali hiyo ilisababishwa na hitilafu za kiufundi muda mfupi tu mara baada ya ndege hiyo kuruka. Ndege hiyo ilianguka kwenye maegesho ya Matrera na kuua watu wote waliokuwemo ndani, watu 271 na wawili waliokuwa nje na kufanya idadi ya vifo kuwa watu 273. Mnamo Novemba 12 mwaka 1996 katika kijiji cha Chark Dadri karibu na New Delhi, India. Ndege ya Saudi Arabian aina ya Boeing 747 na Kazakhstan Airlines zilizongana na kuua watu wote 349 katika ndege zote mbili, chanzo cha ajali kikisemekana kuwa ni kutokufahamu lugha ya Kiingereza kwa rubani wa ndege ya Kazakhstan kulikomsababisha kuingia bila kibali kwenye anga la ndege la Saudi. Idadi kubwa ya vifo kutoka kwenye ajali moja ya ndege iliyotokea Agasti 12, 1985 pale ndege ya japani Airlines aina ya Boeing 747 flight 123 ilipoanguka kwenye mlima Tamagal, maili 62 tu kutoka Tokyo. Idadi ya abiria 520 na wafanyakazi wote walipoteza maisha papo hapo. Mnamo Februari 19 mwaka 2003, ndege inayomilikiwa na jeshi la walinzi wa wanamapinduzi wa Kiislamu iliangukia kwenye milima karibu na Kalman nchini Iran na kuua takriban ya watu 275 waliokuwa ndani Baadhi ya taarifa zinasema kuwa kulikuwa na majeruhi zaidi ya mia na themanini. Ndege hiyo ilikuwa imebeba wafuasi wa vikosi maalum vya jeshi.